きました新田市よりやってまいりました群青です今話にありました通り天気も心配されましたが、えー、本当に皆さんの日頃の行動が良いということもありか、えー、素晴らしい天気になりましたそして群青が登場する時になってまさに今空の群青色が見えてまいりましたこんな清々しい気持ちを持って今日一日楽しんでまいりたいと思いますのでどうぞご声援のほど よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ一発目参りますでは今年のテーマ躍動準備さあ 今日は特別な思いが詰まってる それそれそれ見せまし裏通 はいラオえー、最高のご声援をいただきましたお客様に心より感謝ありがとうございましたありがとうございましたはいラオ手錠はい、軍場の皆様ありがとうございました。